sasi ini wis sasi saban cara wong Jawa ruwan sedelane poso nyambet dening kene kaya-kayane ati kaya kegodha iki muga-muga wae ati sing arep kena cobaan duji karo Gusti Allah kuat kaya dene tuku tahu yang pasar nguter jari ketoke ayu ning raine ditutupi masker kabeh